como vai? Este é o meu primeiro vídeo e para ele vou fazer um clássico dos youtubers e é 50 fotos sobre mim. Mas como eu acho que é um pouco longo, hoje vamos fazer ele mais curto, são 20 fotos. Daí vamos lá. Primeiro, para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Verônica Luján. E meu nome vem de uma mulher da Bíblia os meus pais escolheram esse nome por causa, da, por causa de Verônica, uma mulher que ajudou Jesus um, limpando o rosto dele na Via Cruzes. 2. Quando eu era uma criança, eu comi um pote de doze sozinha em quase uma hora. 3. Quando eu era pequena, eu chorava, chorava, chorava por horas a fio. 4. Hum, na pré-escola, a minha professora ligou para os meus pais. Porque eu mordia, sério. Um, os meus coleguinhas. Eles perguntaram quantas vezes um, em semana, em média, ela morde os coleguinhas. Mas a professora riu e disse: Não, são vezes por dia. 5. Uma tia me deu um apelido. A menina feliz. 6. Eu moro hum, em uma casa com uma família, mas não é a minha família. Hum, pode ser um pouco confuso. E talvez eu consiga falar disso no outro vídeo. 7. Eu adoro de me colocar desafios para mim mesmo. Por exemplo, aprender a falar português. <laughs> Realmente quero aprender a falar como brasileiro algum dia. 8. Quase queimei uma casa de outra pessoa, aprendendo a preparar um patacão. Para as pessoas que não sabem que é, que é isso, um patacão é típico da Colômbia. E é um banano de terra amassado e frito. 9. Até os 16 anos, o meu sonho era ser professora de matemáticas. 10. Eu, há pouco tempo, é, ganhei 3 meses grátis numa academia só por ter dançado num concurso. 11. Eu fiz teatro durante 3 anos. 12. Uma das minhas paixões é ler. Quando me menciona com um livro, eu levo ele para todo lado. Eu leio em pé ou deitada e até comendo. Sério. Um, 12. Na hum, escola, a minha aula favorita era filosofia. 14. Apesar disso, eu estudo engenharia de computação. 15. Eu gosto muito de esportes. Por exemplo, eu fiz natação, eu fiz yoga, karate, dança, hum, academia, tênis, patinação artística e esgrima. tive muitos animais de estimação. Sério, eu tive tartarugas, peixes, pássaros, um cachorro, um hamster e inclusive tive uma galinha. Num apartamento que não era muito grande, um, mas eu gostei da experiência. Foi legal. 17. Eu moro em Bogotá, mas eu não sou de Bogotá. Eu sou de Medellín. 18. Eu não assisto filmes de terror, de terror, por nada do mundo. Nada. Se eu tenho que assistir um, eu vou ficar assim. Todo o tempo. É horrível, não gosto, sério. 19. Eu já fui uma um, presidente <laughs> não, uma, fui a ah, presidente uh, de uma associação de estudantes de engenharia. 20. Ehm, eu troquei uma apresentação oral de inglês ehm, na universidade por uma apresentação de hip hop. Eu tirei a nota máxima. Ah, gostei muito de, um, da aula esse dia, porque o professor achava que eu era tímida, <laughs> mas não é certo. <laughs> e bom, ehm, é, isso é isso. E se vocês gostam do vídeo, talvez eu possa fazer um mais, falando sobre os 30 fatos que faltam. Tchau, galera!